僕の居場所はここなの果てる空はもう遥か遠くへとなくした想いを集めた船は一人降りたままたたたずんでる単調な存在理由を掲げた旗が揺れる僕のそばで 今もいつまでも夢見てた海の青消える星のように儚くざわめきの足の跡空が割れて光差し込むように 僕に手を差し伸べてた君の声はそう優しさに満ちた、oh oh、なくした想いを集めた船は風を受けて進むだけの定め簡単な存在理由を てくれた君の言葉胸に秘めていつまでも夢見てた空の青そこにあった希望 黒そばだ今もいつまでも夢見てた空の青そこにあった希望